Kaixo, eta bukatzeko baliabide oso baliogarri bat erakutsiko dizuet. Orain arte hemen maigiritzen egon gara edo my activity. Pues begira, hemen short sean klikatzen badugu, irekitzen da pantalla hau eta pantalla honek balio du bideo laburrak egiteko. Zertarako? Pues begira, adibidez, Orain, bideolabur bat egiten ari naiz, grabatzeko nire aurpegia eta grabatzeko pantalla. Nola egiten da hori? Grabatu bideolabur bat eta bi aukera daude. Bata, grabatzeko bideolabur bat, pues azalpen batekin edo ikasle bati esateko gauzasakon bat edo ez dakit bideo bat grabatzeko, hemen sakatzen duzu eta grabatzen duzu bideo hori, edo pantalla grabatzeko. Nola? Sakatu iru puntutxoetan, eta hemen daukagu aukera pantalla grabatzeko. Sakatu, bai beti bezala, esan bai pantalla grabatu nahi duzula, eta bi bat, hasi da,